Пожалуй, перейдем к истории Крусейдера. С конца 1930-х годов британская военная доктрина предусматривала развитие двух основных типов танков – тяжело бронированного танка поддержки пехоты и быстрого крейсерского танка. Незадолго до Второй мировой войны компании Nuffield Mechanizations предлагают принять участие в разработке крейсерского танка Covenanter а 13 МК-3 – Компания отказывается и сосредотачивается на разработке своей собственной модели А-15 Crusader. Множество проблем с Covenanter приводит к тому, что вместо него начинают производить Crusader. Изначально танк вооружался двухфунтовым орудием в основной башне и пулеметом Бесса в отдельной пулеметной башенке – Танк массой в 18 тонн отличался высокой подвижностью со своим 12-цилиндровым двигателем Liberty L12 и подвеской Кристи. Подвеской Кристи. Он развивал 40 км в час. Он развивал скорость 40 км в час. Для достижения этого разработчикам пришлось пожертвовать бронированием. Танк имел тонкую броню башни в 20 мм и 26 мм брони лба корпуса. Это Википедия танком мы посмотрим как по-другому. Производство Crusader МК-1 было начато в мае 1941 года. Первая партия танков была отправлена в Северную Африку, в 7-ю танковую дивизию. Боевое крещение танк получил во время попытки снять осаду Тубурка, операция Battle X. Танки не смогли противостоять хорошо бронированным Панзеркомфаген 3. Кроме того, они имели проблемы с надежностью. Усвоив полученные уроки, Англичане выпустили модель МК-2, в ней улучшили бронезащиту и удалили неэффективную пулеметную башенку. Венцом развития стала модель МК-3 с более мощным 6-фунтовым орудием. Танк активно использовался во времена боев в Северной Африке в 1941-1942 годах. С появлением в 1943 году более совершенных танков, таких как М4 «Шерман» и МК-3 «Кромвель», крусейдеры переводились на второстепенные роли или переделывались в самоходные установки. Производство танка было закончено в 1943 году. В ходе серийного производства в 1941-1941 годах было выпущено более 5400 экземпляров Крусейдера, ставшего одним из самых многочисленных британских танков Второй мировой войны. В СССР по программе Ленд-Лиза танки Crusader не поставлялись. А теперь перейдем к характеристикам в Блице. Как видите, характеристики довольно положительные. Комфортная, быстрая пушка, скорость хорошая, брони никакущая нету, сведения, все отлично. Машина бы быстрая, весит мало, урон, ну, нормально, 95 уровня нормально. Башня, конечно, броня, ничего нет такого, а так машина замечательная. Если хотите качать FV4202, обязательно качайте. Это имба своем левеле Crusader это индичи. Потом на шестом левеле вас ждет еще жестче индичи, это Кромвель. На Кромвель тоже скоро будет обзор, а после Кромвеля идет нагибучий комет. У него тоже будет обзор. Сорян, что так долго не было видосов, я зажрался скотина, но я, это, как сказать, я качал танки. Я докачался до седьмого левела, и скоро будет много обзоров, обещаю вам. Не буду забрасывать на целый месяц это уже ужас полнейший. Всем спасибо, с вами был Булин ТВ, все. А теперь можете досмотреть этот бой, который затащил КЗ-2.